ce n'étais pas dans sa nature. Je t'enlis mon grand filet. C'est inutile, il est troué. Les algues restent dans les trous. Mon grand poisson.